Dakterī, vai palīdzēsiet? Neriskē ārsta reputāciju! Pievienojies Latvijas godīgo ārstu saimei! Čūska, čūska, saki man tā, kura profesija visvajadzīgākā? Protams, ārsta!